on vient d'arriver à Narbonne, on va te faire découvrir la ville, mais avant ça on va prendre des forces au Grand Buffet. ce bon repas au grand buffet, on rejoint Christophe pour une visite guidée de Narbonne. On espère que la visite de Narbonne t'a plu et maintenant direction l'abbaye de Fontfroide et ses jardins.